اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اور اقلیتی زبان میں وہ تدابیر بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے میرا گزر بھائیوں السلام علیکم ہوں ہے گل رحمان ہمدرد لیکچرر ان فلاسفی باچا خان یونیورسٹی چارسدا بھائیوں تب نہ پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی وبا عام ہے انت اس بیماری کو کوئی علاج تاحال دریافت نہیں ہوئی اس بیماری کی واحد علاج احتیاط ہے نہ ہم نہ احتیاط کرن پکارے بلا ضرورت ڈیرت بردہ نی نقڑ پکار انتقا بیڑت ڈیرو تبردہ نقڑ کوئی ضروری کم پو خام خانو کن پیش آ جائیں نو تھراکا آتا ملا کے تو مو پہ ماسک لا کے ڈیرہ تے بڑھا دا نو کن پکا رہے انتے گھن کی ٹھار دا نیچے رن پکار کسی کنا ہاتھ نہیں ملاو کرن پکار انتے گل کرن لگا نو درمیان میں چھ فٹ کو فاصلہ رہا کے اس اتنا درمیان ماں گل کرن پکاریں آتا نا بار بار پانی لا یا سینیٹائزر لا پکاریں انتے انتہا ماں ایک آدمی نا کہ کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں نو ڈبر تو جن نہ کر کے کمرہ میں کرنتی نہ کرن پکارے کورونا کی علامات یہ ہیں جی نزلہ ہوئے زکام ہوئے بخار ہوئے سا چڑھیں انتے کھنگ آئیں تیز تاپ ہوئی انتے درد ہوئی تو یہ علامات چکڑا جی نہ بھی ظاہر ہوئی تھی نو اس آدمی نہ ہورٹ ربر تا جن نہ کر کے کرنتی نہ مرا کھڑ پکا رہے انتے کہ ایک مریض مجھ سیرز ہوئی تھو نو سب یہ اسپتال دلے چلان پکا رہے شکریہ